so hello guys welcome back again तो कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते होंगे ठीक ठाक होंगे फ़िलहाल आज हम खेल रहे हैं काफ़ी दिन के बाद सोलो वर्सेस सोलो फिर काफ़ी दिन हो चुके थे ये गेम प्ले नहीं डाला था और एज यूजल हम अपनी फेवरेट जगह और आप जस्ट इस बंदे के काम देखना भाई solo versus solo rank game है ये डोंट फॉरगेट ये रैंक गेम है भाई ये भाई साहब पता नहीं क्या कर रहे थे तो एज़ यूजल यहाँ पे भाई बंदे तो बहुत कम आ रखे थे बट यहाँ पे गाड़ी आती है और भाई गाड़ी की आवाज़ सुन के मेरी जाती है फट और मैं वापस कवर की ओर भागता हूँ और जैसे ये बंदा पता नहीं कौन से नशे करके गाड़ी चला रहा था इजीली पेल दिया तो इस मैच में भाई हम एक भी बोर्ड नहीं मारने वाले सबके सब रियल बंदे ही मारेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली मैं काफ़ी देर जलील होने के बाद काफ़ी ज़्यादा देर मरवाने के बाद भैया प्लीज पीक हर जगह घूमने के बाद यहाँ पे अपने को एक बंदा मिलता है जो एयर के खड़ा होता है मतलब ऑफलाइन खड़ा होता है तो आपने अगर आपको नज़र नहीं आया तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके स्लो मोशन में देख सकते हो तो मेरे को तो नज़र आ गया था जब मैं गेम खेल रहा था फिलहाल अपने को ओम मिल चुकी है तो इस गेम में हम ओम से सबकी पेटी डालेंगे तो ये गेम का थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है बट भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा कितने ज़्यादा हेडशॉट लगेंगे इस गेम में तो यहाँ पे मैं जस्ट चेक कर रहा था कि जब बंदा भाग के ये ऐप के खड़ा है वैसे ही तो मैं इसकी पेटी डालता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं वापस से बीच में क्योंकि यहाँ पे भाई तो खास बंदा तो मैं अंदर गया ही क्रॉस कवर पे तो यहाँ पे वापस पीक के आने के पीक में आने के बाद सॉरी सॉरी पीक में आने के बाद भाई मेरे को आते हैं गन शॉट तो आप जैसे इस बंदे का काम देखना भाई पता नहीं कौन से नशे करके ये गेम खेल रहा था लिटरली मैं इसी घर में घुस जाता हूँ ये देख रहा भाई अभी एक बंदे की पेटी डाल देंगे एम सिक्स से बट भाई ये देखो मैं इसी के घर में आ जाता हूँ बट इस भाई साहब को फुर्सत तक नहीं आती है मेरे जस्ट देखो सामने खड़ा है मेरे तो मैं जाता हूँ सामने से इसने अभी एक बंदे की पेटी डाली और ये भाई साहब भी गए लॉबी में और सामने ये किसी और को भी फायर कर रहा था तो मैं अपनी ओम निकालता हूँ और देखो भाई बंदा क्या ही स्प्रे मारता है मेरे पे बट भाई मेरे पास ओम थी ले भाई जा लॉबी जाके अब ये सब कुछ करिए तो फिलहाल इसने मेरे को काफ़ी अच्छा डैमेज दे दिया था लॉन्ग रेंज में भी तो फिर भी भाई साहब की काबिल तरीफ है तो अभी एक बंदा और भाई ड्रोन में नज़र आता है तो सिंपली मैं यहाँ पे मेरे को लूट भी चाहिए थी थोड़ी सी तो मेरे को लेवल थ्री का बैग भी चाहिए था हाँ, बहुत ज़्यादा मिली तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है फिलहाल इस बंदे के काम देखो भाई साहब और ये एक और तो भाई इसी के साथ अपने हो जाते हैं छः किल तो इस गेम में भाई मैं बहुत ज़्यादा जलील होता हूँ और जैसे इस बंदे का देखो मैं ओपन में पीक करके खड़ा हो जाता हूँ और ये बंदा आता है ये पीक क्या ओपी हेडशॉट था मेरे को पता था ये बंदा भाई लाजमी पीक करेगा क्योंकि ओपन में कोई भी बंदा खड़ा हो और ऐसे खड़ा हो तो ओबियसली हर बंदा ही चाहता है उसकी बेटी डाल दिया बट हैं सलाड थी भाई के उसके पास क्या ही एपिक लूट थी और मेरे को लेवल थ्री का बैग भी मिल जाता है और यहाँ पे मेरे को एक और बंदा सामने स्पोर्ट होता है तो भाई साहब इसको भी ओम से ही पे लेंगे खैर इस पर भाई मैं फायर तो करता हूँ बट लगता नहीं तो एम पी पाएगी यहाँ पे कितनी काम आएगी और यहाँ पे एक गाड़ी भी आती है बज तो जाता है बट भाई मेरे दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा तेज़ है क्योंकि मैं बहुत दफ़ा गाड़ी के नीचे आके मर चुका हूँ तो इसलिए मैं भाई मैं गोली नहीं चलाता सिंपली कवर में चला जाता हूँ आप भी ऐसे नहीं किया करो कई दफ़ा स्प्रे कनेक्ट हो जाता है गाड़ी पे बट बहुत दफ़ा नहीं भी होता बहुत से लोगों का फ़िलहाल मेरे को ये तो पता था बंदा इस तरफ आया बट कहाँ पे चला गया इतनी देर में तो सामने फिर भाई मेरे को ड्रॉप नज़र आता था मैंने सोचा भाई कहीं पे नहीं तो ये ड्रॉप पे पक्का पक्का गया होगा और मेरी ये जो है भविष्यवाणी काफ़ी हद तक सच भी होती है और यहाँ पर मेरे को आता है गाड़ी का साउंड तो मैं शोर हो जाता हूँ कि बंदा यहीं पर है तो अभी इसको पकड़ते हैं भाई सिंपली भाई ये गेम प्ले मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहा क्योंकि एज़ यूजल मेरे को एम बी को मिल गई और क्लोज हम इसके लिए एम पी फाइव भी तो फिलहाल सामने एक यहाँ पे फिर से हम उसी लोकेशन पे आ जाते हैं क्योंकि बंदे तीन चार बच रखे थे और सामने एक और बंदा आ रहा है इसको भी हम से पकड़ेंगे भाई साहब क्या ही पड़ गया तो सामने एक्चुअली दो बंदे लड़ रहे हैं यहाँ पे देखो ज़रा तो यहाँ पे मैं उस बंदे के हेड पे रखता हूँ बट दूसरी सेकंड वो बंदा नीचे बैठ जाता है इसलिए बच जाता है तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऐसे ही मैं कर रहा था बट इसको भी फोम से ही पेलेंगे जस्ट देखो हेड शॉट तो नहीं लगता बट बॉडी शॉट से ही काम चला लेना तो यहाँ पे एक्चुअली लास्ट बंदा बच जाता है तो मैंने सोचा भाई क्यों ना उसके साथ थोड़ी सी मस्ती करके उसको मारा जाए उसको नेक्स्ट स्टाइल में मारा जाए तो जस्ट देखो मैं क्या करता हूँ लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दो दोनों चीज़ें फ्री में होती हैं मैं जानता हूँ कि जिसका दिल होता है वही वही करता है बट कर दो फिर भी फ्री में होता हूँ अभी मेरे पास देखो भाई एटलीस्ट तेरह चौदह गूगल पड़ी होती हैं तो यहाँ पर मेरे को बंदा तो सपोर्ट हो जाता है वो देखो नज़र आया आपको भी तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फन मैं सारी ग्लू वाले <laughs> कम लगा देता हूँ जस्ट देखना अभी फायर कर रहा है तो मैं ग्लू वाल पे ग्लू वाल डाले जा रहा हूँ और भाई क्या इतनी कलेक्शन उस बंदे का थैंक यू जिसने भाई इतनी ग्लू वाल उठा रखी थी पता नहीं उसने कहाँ पे यूज़ करनी थी मेरे को तो पेल नहीं पाया खैर यहाँ पे मैं आता हूँ तो मैंने सोचा भाई क्यों ना इस बंदे को लेट के पहला जाए जस्ट देखो वो अभी भी कहाँ पे जा रहा है तो उसको लग रहा था शायद मैं वहीं पर बट इसके पास भी एस एन डी थी भाई तो जस्ट देखो कितना डैमेज देता है एक टाइम पे मेरे को लगा भाई के ये मेरे को पेल देगा पर शॉर्ट कनेक्ट हो जाए तो आई होप आपको लाइक तो मारो और अगर मैं